soy Pene, y van a jugar a Minecraft con un hijo. Primero les voy a enseñar cómo pescar cerditos XD. Eh, primero tiramos la caña XD. Ahora volamos XD. Y hacemos así XD. Y ha muerto, jajajaja, ja, ja, ja, soy. Pues que os mato la vida esto es una mierda. Bien, y ahora lo principal, vamos a hacer una casita de piedra, La idea me la copié de Aitor Tapia Es completamente inútil hacerla debajo del agua, pero como vuestra vida es inútil, así será más inútil XD no olvidéis dejar un pulgar arriba. Bueno, ahora vamos a poner dinamita XD porque soy muy original. Estaría bien que la cantidad fuera entre 300 y 947 mil kilómetros cuadrados o cúbicos polla. Dinamita XD es otro lazo. Bueno, ahora para aprender la está algo muy complicado, ponemos esta polla y salimos corriendo si no queremos volar como musulmanes. sonido tan bajo el de los sonoroso. Bueno, ahora ya tenemos una calidad la hecha, perfecto, y ahora procederemos a hacer una casa de piedra, chastra, una hosquita esta mierda. No veo una, carajo. Miren, miren, miren, miren, miren, miren, miren. Miren, miren, miren, miren, miren, ¡Arriba! Esta casa de piedra, chastra, ¡guau! ¡Polla! si todavía no se han pajeado es porque no tienen el corazón XD. Bueno, y aquí finalizaría el tutorial. Si quieren me pongo esto en el rostro, pero no sirve de mucho ya. No olviden compartir con sus amigos si vienen como yo lo quise y ahora me doy aquí. Como ven es perfecto. Gracias y no olviden dejar pulgar arriba. Nos vemos.